Finisterra vai na proa. Carinhas vai no mare. Santa Luzia de Ribeira. do caraminhar. Eu também choro, eu também choro. Quando não me alumea, meu bem. Quando não me alumea, meu bem. Esse é teu solo. es este un Ese Es este un Ese Es este un solo. Se este este que brille a lua. Pensa só os meus amores E mientras os tes abertos A lua pensa que há sole Eu também choro Eu também choro Quando non me alumean meu ben Esses teu sonho. Esses teus sonhos Esses teus sonhos Yeah, yeah, yeah. Eu también choro. Eu también choro. Cuando no me aluvia, meu bem, es tu este yo, sollo, es este tu yo. Cuando no me alumean también, este soy yo, dia, dia, dia, dia.